Друзья, всем привет! Мы находимся на Ленина 185А. Вот, приехали смотреть квартиру в э, Метеоре. В общем, так получилось, что наша зрительница э, попросила меня посмотреть квартиру их. Вот, если все устроит, принять ее и начать делать там ремонт. То есть я буду помогать э, в проверке ремонта. Мои же люди будут делать там ремонт которые, получается, парни, которые делали нам ремонт в нашем доме, они будут делать ремонт, э, если все понравится, в квартире вот э, нашей зрительницы Екатерины и Андрея. Так что мы идем смотреть квартиру. У нее студия. Такая студия 25 квадратов. Мой, пройди, посмотри, все. А ну, что такое, надо у Влада спросить. Здесь темно, не видно. Ну вот сейчас посмотрим. Для угу. водопроводка. Слушай, а стяжка есть уже. Ну, причем такая ровненькая прям. Ну вот это что? А? Вентиляция. Вентиляция. Угу. Она мне не говорила. Э, окна открываются хорошо. Ой, как тут жарко. Ой, ты, мама дорогая. Кстати, солнечная сторона, видимо. Да. ну как тут. Закат будет видеть. Да, вот, закат будете и смотреть. Давайте вид покажу. Море Кажется. Видно? Да, море. Море видно. Только вот этот дом, который строится, он загородит и не будет видно море. Вот, в общем, смотрите, стены ровные, потолки, все ровненько. Стяжка есть. Стены вроде все ровненько. Вот, вроде все хорошо. Да, мам? Потолки. Ну что, домик прикольненький, мне нравится. Такой цвет шикарный у них. У него. И высокий-высокий-высокий прям. Небоскреб. Здорово, все сделано, все сделано аккуратненько. Но вот жалко, что вот этот дом, он загородит вид на море. Вот это вот жалко. У вас как раз там был такой шикарный вид на море. Вот так что, Андрей и Катя, думаю, что вам понравится здесь. Вот, мне понравилось. Осталась неделька до сдачи квартиры. Вот, давайте с вами посмотрим, что изменилось. Света пока нет, поэтому кадры будут не очень. Натяжные потолки уже, видите? В ванную дверь стоит уже. Очень аккуратно закрывается, тихо. В ванной комнате сделали у нас уже полы, стены готовые уже. Свечу телефона, потому что здесь еще нет света. Потолок натяжной. Так, здесь что у нас изменилось? Здесь сделали короб, закрыли все, вы уже помните, да, как было? Поменяли розеточки, проштормили в другую сторону, как просили. Вот, потом у нас уже под шторы весь это повесили тоже, видите? Карниз. Так, Вадя, Коля, помощники, которые помогали заносить. Я вот это мебель. Сейчас. Вот это тащила. Вот, вот так пока это все выглядит. Большой, да. Сняли с балкона железки вот эти вот. Я сейчас покажу вам. Я вот это все, это все Вадя носил, видите. Потолки. Закрыли дырку, которую вот э, под кондиционер, я так понимаю, оставляли под свет-систему. Закрыли, теперь вот шума нет. Перила убрали. Ну, чистое страшно. Без, без перил как-то страшновато. Вот. И здесь утеплили, кстати, еще. Поштукатурили стены. Стены ровненькие стали. Вот. Ну, в принципе, пока все. Ребят, пришло время показать вам, как мы сделали ремонт. Вот, посмотрите, оцените, обязательно пишите комментарий, как вам. Давайте посмотрим. Ремонт у нас закончен. Вот, смотрите, это у нас коридор натяжные потолки, ванная комната. Как свет мигает вообще прям. Интересно, раковина с машинкой встроенная. Здорово, да? Все в кафеле. Здесь теплый пол. Так, и вот у нас комната с кухней. Смотрите, как это все выглядит. Мне кажется, очень даже хорошо, уютненько все сделано. Светленький диванчик такой. Так, и балкончик. Балкончик утеплен. То есть здесь вот теплые полы тоже. Здесь пока идет стройка. Вот. В общем, вот так вот. Так что если вам вдруг кто-то купил квартиру в Анапе и на расстоянии э, хочет, чтобы сделали ремонт, вы можете обратиться ко мне, и мы с удовольствием вам поможем. Вот, обговорим цену, все. Так что вот так вот. Заходи и живи. Вот получается, я вот э, Андрею и Екатерину делала ремонт. Они приедут уже, заселятся в готовую квартиру. Вот, это вообще супер. Друзья, всем привет! по многочисленным просьбам я нашла, я знаю, что вообще очень тяжело найти участок, чтобы было разрешение на свет, на воду и на газ, но я нашла и хочу показать вам. Смотрите, вот такой вот участок. Напоминаю, может быть, кто-то новичок, хутор Красный находится 2 километра от Анапы. Вот такой вот участок угловой получается, 5 соток, но так как он угловой, там можно сделать прям даже 6 почти соток, хозяин сказал, поэтому у вас будет 6 соток. Вот. На территории есть э, небольшой домик. Вообще-то был вагончик и пристроили еще немножечко. Давайте я вам покажу, а вы там уже будете сами смотреть. Ну, ничего не посажено, дерево его надо срубать. Видите, оно это засохло. Но участок большой, это хорошо, потому что я вот сегодня общалась с женщиной, она говорит, две сотки смотреть. Смотрели две сотки дом, субсехи. Я говорю, так это же совсем мало. Вот смотрите, что здесь находится. Вообще, если это все, знаете, привести в порядок, э, можно сделать как летняя кухня. Вот как вариант. Вот комната. И вот здесь еще комната. Вот это уже вагончик. Вот это вот пристройка. А вот здесь уже вагончик. Люди здесь раньше жили. Только я не знаю, утеплен он или нет, надо спросить. Вот так это выглядит. Цвет не включу, потому что не знаю, где включать. Вот. Ой, я просто знаю, что многие хотят построить дом такой, как он сам хочет. Вот. Поэтому есть такой вариант купить участок. И также у нас есть человечек, который может вам построить дом такой, как вы захотите. Вот. Ну и в принципе недорого, учитывая, что как мы купили дом, у нас обошелся он довольно-таки такая приятная цена. А это что, погреб? Колодец. А, колодец. Под финский домик хотел уже начать, поэтому пока не поздно. Если вам понравился участок, вы можете приехать посмотреть. Вот, еще он не заливал, только, видите, начал Беседка делать. А? Беседка и маленький домик. Беседка и маленький домик. Сколько он квадратов примерно? Ну, где-то 56 беседка. 56 беседка, ну то есть небольшой. Вот, но я говорю, пока не поздно, вы можете позвонить, сказать, что я <laughs> беру участок и строите дом так, как я хочу. Потому что многие говорили, Алена, ну вот хотим дом, как у тебя. В принципе, все возможно. Здесь 5 соток, у нас 4 сотки, а здесь почти, ну, по документам 5, а почти 6. Вот там у нас и душевая и туалет находится. Вот, место тихое, спокойно. До магазина там, ну, пешочком, недалеко, рядышком находится. 5 минут, и там. И остановка, кстати, там же. Вот так что думайте, смотрите, пишите, какие вопросы будут. Э, еще раз говорю, есть разрешение на свет, на воду и на газ, что немаловажно. С водой в Анапе проблема. Очень тяжело, если вы купите участок. Продают здесь участки по, допустим, 4 сотки, 500 тысяч, но это без разрешения, а воду вам, на воду разрешение вам не дадут. Также, да? В местах нету. То есть это в полях будет угу. вообще без ничего. То есть, ну там, Ален, ты знаешь, нереально ничего Ну да, сделать. да, так-то да. В нормальных местах, чтобы найти со всеми коммуникациями, это большая проблема. Крен, в таком виде за сколько даешь? Полтора. В таком виде можно купить за полтора миллиона с разрешением. Блин, подбери сама покупай <laughs> а, и строй что-нибудь. Вот. А если вы уже запланируете, чтобы домик, стоялка, а если ты, как ты захотел, у тебя уже план есть все, да? Ну как, ну, у нас же это, ДНТ Южно, у нас, допустим, не ИЖС, Ален, допустим. Тут строишь дом, вызываешь БТИ, тут все попроще. То есть, если ИЖС, то куча документов делаешь, разрешение на строительство. А тут все попроще на системе документации. Uh -huh. То есть, намного проще. Ты делаешь свой любой проект и все. Uh -huh. В общем, можете заказать, допустим, сами сделать проект, вам построят, это и вы будете все жить помочь Знать быстренько, О, вообще без проблем. С пропиской угу. тоже знаешь. Прописываются. Тоже да, с пропиской, проблем. да, без проблем. Так что вот так вот думайте. Жду от вас комментарии. Смотрите, мы выехали на главную улицу. Вот асфальтирована. В той стороне у нас находится пекарня. Вот. В ту сторону мы поворачиваем. Там у нас э, выезд на главную трассу, в общем. Вот так это все выглядит. Смотрите. Так что смотрите, думайте, будут какие вопросы, обязательно пишите.